अगर आप ये तीन चीजें जिंदगी से हटा देंगे अभी के अभी you can have a brand new life super successful life happier life तीन चीजें कौन सी हैं जो हटानी है ई बी सी ये तीन चीजें हटानी है आपने ई e मतलब एक्सक्यूज एक्सक्यूज मतलब बहाना मैं ये कर तो देता लेकिन मैं ये कर तो देती लेकिन ये जो है ना बहाने बनाना इसको बंद कर दीजिए बी बी है ब्लेम किसी दूसरे पे दोष लगाना राइट सरकार ने ऐसा कर दिया स्कूल ने ऐसा कर दिया कॉलेज ने ऐसा कर दिया मेरी टीम छोड़कर चली गई मेरा बॉस खराब निकला blame no excuse no blame and last is C C is complain शिकायतें मत करिए सोल्यूशन ढूंढिए प्रॉब्लम्स आएंगी और बड़ी बड़ी आएंगी आप अपना फोकस सोल्यूशन पर दीजिए तीन चीजों को अभी के अभी छोड़ दीजिए no excuse no blame no complain and you will be super successful